up up up up по улицам ночным глаза закрыты Подружка в забвении, иду во спасение В глазах покраснения настигли сомнения а Эх, красная девица, ты можешь довериться по улицам, ночные глаза закрыты Мое настроение рандомно и временно Но а в море течения уносят сомнения э, а, а, э, Красная девица, ты любишь довериться De gördü este, eres дай мне еще одну, дай, дай, дай мне еще одну, дай мне еще одну, дай, дай, дай мне еще одну. Сколько зим придется страдать, под снегом бежать, хочу бежать. Найду сквозь январь, уйду в теплый край. Сколько Сколько зим придется страдать Под снегом лежать, хочу убежать На льду сквозь январь, уйду в теплый край Сколько Krumm, krumm, abençoador.